I znači, test tom prilikom, znači sve je Test je bio ovakav, znači vakar kada je ustajao, test je bio nazad, kad stane od napred, kad seta od napred, nazad, napred. I ovo je u redu. Sad ćete probati sledeći test. Dok partner ustaje i dok seda, test bočno. Očigledno nije dobro, jel? Znači, gledajte to da iz godnjeg dela Slovaka trebali da da sedate. A, tako sedate i kad je test ovako, znači ništa ne treba se promeniti. Znači kad partner e, gura dok vi sedete, ideja je kao da sa ove strane isto neko gura. Sedete. Dok ste, da li stanete, stanete. Dođe. Alors, je vais mettre cette